Okay. Hi guys! Sabi. Eh, eh, Iinom ako! Iinom ako dito. Hinintay ka mga mga paluras natin. Sabihin nga dyan, Ah! Sige ka, sandali. Hi, guys. Hey guys, nag-jogging kami. Galing. Ito. Okay. guys, kumusta? Kailangan natin mag ano jogging dahil ano medyo ano na ako eh, bumaba ako eh. Kailangan Nakakain ano, papawis. And guys, shout out pala dyan sa mga ka-teams dyan sa dyan sa team, team Hugabol, team Playmates, team Gamer, at kay Marian Wonder, kay Ma'am Jean, at kay Ma'am Odisa. 9 days. Ito pala yung misis ko, si Annie Flor. Hehehe <laughs> masasabi mo sa... Ano eh? so, ano? Mayain masyado si Isik. Location namin guys, dito kami sa may Magical Park. Ah... Uh, at sa mga nag-support sa akin ako'y magpasalamat sa inyo guys. Maglagay mo pa tayo. kami dahil kulang pa yung ano DJ Spider Hindi, magsalita ka raw, sabi na ano ano kahit ano lang daw anong sasabi mo sa channel ah. kunting ano lang kahit bumabati ka lang hindi na Spider. Spider. Boop. Maku sih ya, itu mama ke kamera mah. Oh. Orang batak nama lu tuh rumahmu. Doon yun, doon. Padus tayo, doon. Ano ba ito? Nagkamera na ito. Good morning guys! Muna kayo. Muna nga kayo, kita nga dito eh. Belfast Discount Mobile. nagagaling siya. Yan, yan po yung pinakapahinga ko na. Kasi medyo sumaba po siya Kailangan po mag-diet. Mag-jogging. Kasi lumalaki na po siya. Ayun, susi ng motor. dong. Galing kasi ito, oh. Bigat. Nagdadaan ako. Hindi tubig laman. Cupcake. nanay, no? No. No. Parang napapagod ka na, no? Ano ka kasi? Medyo umano ka nga ngayon. Ano ba? Previous. umayat ka na. Ganun talaga, obligasyon natin yan. you for watching. Please like, share, comment and subscribe. And join us for our next video.